4 bölü 3 artı 1 bölü 2 bölü 2 bölü 3 artı 1 bölü 4. Payda eşitleyeceğiz. 4 bölü 3 artı 1 bölü 2'ye bakalım. Bu tarafı 2 ile bu tarafı 3 ile genişletirsek 8 bölü 6 artı 3 bölü 6 eşittir 11 bölü 6. Alt tarafa geçelim. 2 bölü 3 artı 1 bölü 4. 4 ile genişletelim. 3 ile genişletelim. 8 bölü 12 artı 3 bölü 12 eşittir 11 bölü 12. 11 bölü 6 bölü 11 bölü 12'ye dönüştü işlemimiz. Şimdi 11 bölü 6'yı 11 bölü 12'ye bölerken ne yapıyorduk? Alt taraftakini yani ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. 12 bölü 11 oluyor. 11'ler sadeleştiği için 12 6 ile sadeleşiyor. 2'ye 1 kalıyor. Dolayısıyla cevabımız 2 oluyor.